Oke ya, hari ini kita akan main game ini iya, ya. Game apa tuh? Game Oh, I put hurt so bad.